pare bat urteia eramazkigu ba proiektua auzoetxea delakoa e, eraikitzen eta idazten eta esan behar deguna da azkenean guke eh, garrantzi gehien ematen dioguna da proiektua berari, osea balioei eta ez hainbeste agian eraikin honi, ez? Eraikin hau okupatu dugu eta hemen ziurrenik burutu halko ditugu ba, bertan jasota dauden proiektu batzuk edo eta beste batzuk agian, ez? Baino nahi eguna hori remarkatu da, pues honek irau, eh, ez badu irauten ere, ez degula frustratu behar, ez degula nahi hori, ez? Azkenean, balioa da eta bidea, balioak dira eta bidea da eh, e, garrantzia dakana, eta daude ere bai, auzoan beste eraikin asko, ba bertan, ba daude beste eraikin asko, ba gure proiektuak gauzatu, gauzatzeko eta eta seguraski ba bakoitzak du bere gunerik egokiena eta hoe izan daiteke ba hoietarako bat. Ba, mm, gatoz eh, okupatza etxe bizitza hau kutxarena da berez, orain dela bost mm, bat urte utzi dago eta egingo dugu hemen gure hartan ba, obra sozial bat. En eh, hautzak behar dulako espazio bat, non ekintzak burutzen dien eta adin guztitarako, elkarlan egiteko. Eta azkenean bakoitzak ditu ideia guztiak, ba, eukitzeko leku bat, nun ideia horiek aldien landu eta azaldu ere bai, eta beste modu batean egiteko eh, denen artean eta adina guztiko pertsonen artean. Gaina ikusten genuen, ba, azken leno eraikina hau zen onkologiko zarra eta obra sozialare delakoaren barruan sartzen zen. Eta sandun bezala, lirek sandun bezala, bost urte zera mazkin utxik, eta bitartean ba, auzotarron beharrak eta asetu gabe zeuden eta ikusi genuen bueno, pues, aukera parekabea, paregabea aldi berean ba, gure nahiaketa burutzeko eta salaketa bat ba, leno azaldu beguna luzatzeko ez, kutsak hartzen hartu duen e, bidea izan ere, oi, onkologikoa zena, oain e, etxe pribatua bihurtuko dira, luxuzkoak eta eta bitartean, pues, gazte asko gaude gurasonetxean edo orduan ba, ba hoxe. Nobedadea da proiektua non autogeste izango dan, e, feminismoa eta e, horizontaltasuna e, landuko diren, e, internazionalismoare bai, e, daude ideia pila bat hoa ingoz, baina osaz diai bat ere itxiak gehiago ere e, karpen gehiago daitezke, eta bosa, orain leireak esatea dibide batzu, ba, pentsatu dauden proiektu ikuruz. E, ba, dibidez pentsatua dago, en, denbora banku bat egitea, jangela bat, baratza, jantoki soziala, baratza bat ere, gero 0 bosturteko aurrentzako ba, gela bat, edo... Eta ez du zergatik, osea, proiektu guztiak ez dira zergatik etxe honetan gauzatu behar, no? hemen inguruan, edo beste... Tokio batzutan, hori da, proiektuak ere, osea, zeinbat proiektu martxan segituko dutela, irauten ez badugu hemen, Apunta! Ave Mendes! guerra! Ave! Bai, bueno, intentza zen hori, e, atea bera botatzen zuten bitartean barrutikan, e, kanpoan ekintzak egitea, eta bueno, ba, genekin atea botatzea eta la eta ordun bueno, pues, pixkat, e, ja, hasi pixkat martxan eta hola, hasi dira municipal pila eta gertzen, azkeneko momentuan iritsi dira ertzaintza da, hiru ertzaina edo, ba, ba, fula bat iritsian eguna. Eta, eta giltza magiko bat atera dute eta ireki egin dute. Orduan, e, bueno, pixkat horrek gure eskemak pixkate bai apurtu egin ditu, izan ere hor badau prozedura penal bat jarraitu behar dutena eta desalojoa egin dute, naiz eta giltza duki desalojoa egin durik izan gabe bai. Eta eta besteik ez, ba, tea ireki egin dute, eta jundia, pues, edifizia oso handia danez, ba, kosatu egin zaie bertan zodenak topatzia. Eta, bueno, pues, horregon gapizkat bat, egia esan eba jendearen erantzuna eta babesa oso nahi izan da. Espero guna baino asko ere hobia, eta hori eskertzekoa da. Eta, bueno, pues, orain txertan nahi, frustazio sentimendu txikitxo bat bakagu guztia guantolatzen ibili gano, zeren, bueno, e, eh, gauza, bueno, azkenean amar, gauz kontu hauekin amar mila plan egin ditzazkezu, baina, gara, azkenean, ez dakizko oso nola gordalko dian gauzak, ez? Aino? Ba, beraiek sartu dira Atena guzitik, giltzak zituztela eta e, eta guri bat batean harrapatu gaituzte, justo bilera bat egiten ari ginen, eta e, logela hortan edo ia guztiok ginen, eta sartu direnean batzuk gora jundira korrika, eta hor geudenak harrapatu gaituzte. Deneiak eskatu, identifikatu, material guztiak endu dute, eta hori, eta atera dira, batzuk atera dira arrastraka, beste batzuk oinez, baina... Bai, egia esan municipalen jarrera ez da... ez daiteke esan e, jarrera baketsua edo izan, izan denik. E, ez dira bat ere ondo sa jarrera behaiena ez da bat ere ona izan gurekin. Eta bai egon dira hor tentxio momentu batzuk, pentsatu daiteke nahi igual ertzainekin gehiago izan ditezkela tentxio guna, baina kasu honetan municipalekin izan dugu... E, Tentsiorik bat niena. Bai, bai, bai, oso lasai atera dira danak, eh, ez dute inungo eskolperik ez ezer jasan, oza, behaien, bueno, batez ere municipalak izan dira haiek eh, identifikatu egin dituzena eta, oza, esan daiteke, prozedura guztia municipalek eraman dutela. Eh, jabetza pribatu bat izan da, bai, oza, importantea da, ez da jabetza publikoa kutsarena da, jabetza pribatua da, eta municipalek eraman dute prozedura guztia, esan daiteke presentzia handiena municipala da. Orduan beraien e, e, izan da identifikazio bat egin diete, barruan zaudenei eta kanporatu, besterik ez. Bai, bai, bai guk eh, egiten ari garena da auzoetxearen proiektu bat. Eta proiektu hortan auzo auzoko eragile guztiak parte hartzen dute. Eta hau izan da leku bat lortzeko saiakera bat, baina proiektu aurrera doa eta eraikuntza gehiago daude eta hor bakarrik hemen hasi da, izango da Bai, hau izan zen ere beste auzoaren proiektu bat. E, orain ere lan egiten ari den proiektua frontoi irekiak dira, hemen atzean frontoi bat daukagu, baina beti itxita dago, eta hori da orain ere lantzen ari garen proiektua. Baina hau beste proiektu bat izan zen, auzoan boske eta ezberdinak egin ziren, e, jendea dozegoen eta hori erabaki zen margotzea, eta politena izan zen e, guztien artean margotu genula e, un mutil oso txikia zeuden, ere bai artista batzuk zerbait hobe margotzen zutela, baina denon artean egin genuen eta guztiona da, guztiona da, hori da politena. Bai, horregatik deitzen da usoetxea eta ez gaztetxea, gure intentsioa hasieratik zen adin desberdineko jende guztia batzea. Eragile asko daude, batzuk adin gehiagokoak, gero gezta asamblada eta eta gure idikia zen guzti, indar guzti hori batzea. Ni egon naiz gaur, ba, nire alaba, bere laguna eta biloak ere egon dira. Auzo, familia oso egon gara, bai. Bai, bai, bai. Bai, implikazio handia ikusten da garbi, garbi, oso nabarmena da hori, bai. Batez ere gazteek egin duten e, plana edo proiektua, proiektua, ez da? Eta, bueno, eh, da leku bat nun biltzen, biltzen gaitezke, ba, bai guraso, bai aitona monak, bai txikiak, bai... Eta nun, ba, ekimen guztiak e, egin daitezke, o, eta, bueno, bai, proiektu guztiak, ba, denon artean, ba, egin daitezkela, eta, eta konbibentzia handia, eh, eukitzeko denon artean eta bai. Orduan gazteak daude pixkat eh, horren eragile, baina zuen laguntza daukate une oro, ez? Hori da, duari gabe, duari gabe, duari gabe. Bai, gazteak ari dira ba, egiten ba, lan handiena, ba, eta gu bueno, pues laguntzen, bai, laguntzen gure neurrian ba, laguntzen pixkat. Arratxaldeon! Arratxaldeon! Zeizea edaten hor? Txokolate. Txokolatea, eh? Eta nola eta noain txokolatea, bero-beroa. Zergatik txokolatea, zergatik aizeate, mezer dago, festa? Handago. Ah, handago txokolatea. Bueno, zergatik txokolatea edo nola eta noain eh, hau hemen? Bueno, ba, azke batean ez datera nahi bezala gauza, eta jo jarraipo ematen bateko gogoen ez? eta han txokolata pentsatu egon, baina honeak harri dugu, eta honen ostean manifestazien da gutzi ez diguten leku horren eta aurrak ere gurekin ditugu baiet. Arritu gaitu leno, e, zeudela, osa bai jende gaztea, jende heldua, aurrak ere bai bat zeudela, bueno, zuek e, talde, hauzoko eh, e, aizialdi taldekoak zehat, ez? Bai, azken batan hau ideia hori da, ez, eragia ezberdinak parte hartza bertan, eta aurrak ere ba, talde bezala ere parte hartuko genuke bertan. Eta zer zenuten pentsatuta edo, e, umekin egiteko? Hala ez egon petxatua mural, duten bezala mural bat itea. E, eh, e, eh, esan nien ze eusatzen ideia ezin izango zen, eta bere ezin nahiko zuten nauzetxe horretan. Hori. Bueno, ikusten dugu hemen aurrekin txokolatea meriendatzen nahi zeatela bai. edo, merienda honek ordea beste toki batean izan behar zuen, ez? Bai, han zagoian, hau izan behar edo izan beharko lukeen hortan. Mhm. Arritu gaitu hasieratik ikusi ditugula hor, e, bai eh, gazteak, bai e, adin gehiagoko jendea, aniztasun asko ikusi dugu. Eta bai. gurasoak ere umeekin, nolatan edo ze... Bueno, nik uste planteatu dela auzo etxea pixkate ikuspegi hortatik, auzoari iriki izan zedin, da pixkate bai helduetatik txikitaraino ez, orduan barratik ba, ba gure gurean egon nahi izan dugu, gure aparte hartzea ere e, egon, egon bartzuen, eta orduan ba, horratik nik uste eta auzo guztia ondala pixkat e, e, aur, e, errepresentatua, ekin Eta gaurtik aurrera zer e, ze da edo? Bueno, ba, ikusi behar, hor lantaldean den talabiltzanak ikusi beharko dute zein izango lirateke nuen konpauzua, baina bueno, ikusten da auzoan badagola giro bat, eta nik uste da izan behar dula, ba, lehenengo, lehenengo urrats bat, aurrera begira, honek ezin du hemen gelditu, eta aurrera begira nik uste, e, eh, mugimendu bat sortu da auzoan eta hori da importanteen azkenean. Gurasoak ere orduan auzo etxean. Bai, gurasoak mekin da guztiekin. Bai, orduan orain e, gaurko egunari bisita amaiera emateko orain asambleadatxo bat egingo dugu. E, eh, Piskal gerratu da nahi egiteko eta guzti hori, eta gero manifestazio bat konbokatu dugu zazpi-zazpiterritarako, zazpitarako edo, suposatzen da gara salatzeko gertatutako guztia, eta hemendik aurrera, pues, beti esaten duguna, guk hasierat batetik magenekin hau bide luze baten pauzo txiki bat zala. E, naiz eta gaur frustrazio txikitxo bat sentitu bihar buelta emango diogu eta lanean jarraituko dugu, eta auzoetxe bat behar dugu egian, auzoetxean nahi dugu. Ez da e, aldarrikapen huts bat, proiektu bat idatzi dugu, auzo guztiaren artean, ez da hiru pertsonek idatzitako proiektu bait, baizik eta prozesu parte hartzaile baten ondoriozko proiektu bat, e, eta guk horri ematen digu garrantzia. Ez badin badago logikoan beste nunbaiten. Osea, naiz eta gaur hemendikan botatzen gaituzten bihar beste toki batean topatuko gaituzte edo bertan bai, osea. Hau paso, hau zoetxea.